Aí veio o desafiante. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! E hoje eu vou enfrentar o Gui Santos no The King of Fighters 2000! Vamos lá, ele escolheu o Takuma, hein? Pra cima dele! Ah. Toma! Se você não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Ah, maldito! Vamos lá, máxima! Dê o seu máximo! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vai, H! Não! Vai, vai! Não! Troca! Ih, ganhou! Ah, ele escolheu também o Clark. Ah, maldito! É, o gordão que vai ter que resolver a parada. Vamos lá! Área industrial! Ai! Toma, bolada! E agora mais tiradores! Caramba, eu não acerto essa bolada. Opa! Ah, moleque! É isso aí! E aí, vamos mais uma? É, acho que não.